सोने के काम करने वाले एवं सोने का काम सीखने वाले मेरे प्यारे सजनों को मैं आज सोने की जो फालतू सामग्री इकट्ठी हो जाती है जिसे हम सक्रात कहते हैं जैसे कोई अंगूठी बना ली जाती है उसके बाद जो सोना बच जाता है या कोई हार बना लिया जाता है या फिर कुछ भी बनाकर जब वो सोना बच जाता है तो उसे कैसे गलाया जाए आज इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए समझिए सबसे पहले हमने एक कोयला लेना है कोयला किक्कर का होना चाहिए क्योंकि किकर के कोले में एक, एक खासियत ये है कि वो कभी भी धुआं नहीं छोड़ता आग नहीं पकड़ता उसमें वो सक्र एक खड्डा सा करके उसमें यदि कम सोना है तो वो आसानी से मुंह की बत्ती से उसे जिसे फूंकनी कहते हैं उससे बंक नाल जिसे कहते हैं मुंह में डाल करके उसे मुंह से पिघलाया जा सकता है कम से कम पाँच से दस ग्राम सोन, सोने का यदि स्क्रैप है तो अच्छी तरह उसमें गलाया जा सकता है यदि उससे ज़्यादा सोना हो की मात्रा हो तो एक बड़ी भट्ठी में कुछ पत्थर के कोयले डालकर उसमें एक कुठाली रख देते हैं एक गोल सी कुठाली और जिसमें आग का कोई असर नहीं होता और वो आग के जरिए उसमें रख करके उसमें कुछ सुहागा डाल दिया जाता है स्वागे का रखने का मतलब यह है कि सुहागा सोने को पिघलाने में अच्छी मदद करता है सुहागे को डाल करके अच्छी तरह उसको पिघला दिया जाता है पिघलाने के बाद उसको एक लोहे की रेणी बोलते हैं जिसको जिसमें पाँच छः प्रकार के नलियां लगी होती हैं पांच छह प्रकार के उसमें सांचे होते हैं जिसमें वो सोना डाल दिया जाता है और उसके बाद वो ठंडा होने के बाद उसको बाहर निकाल लिया जाता है धन्यवाद